हाय दोस्तों मेरा नाम रवि और आज हम लेकर आपके लिए एक्सेल की क्लास नंबर नाइन और इस क्लास के अंदर सीखेंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग दोस्तों हमने आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर ही बताया था उसके कुछ स्टेप्स क्लियर कराए थे लेकिन कुछ स्टेप्स हमारे मिस हो गए थे तो आज हम उस स्टेप्स को क्लियर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अगली क्लास कंडीशन फॉर्मेटिंग पे बेस्ट जो है दोस्तों ये मेरे पास कुछ डेटा है ये नेम सिटी अमाउंट ये सब कुछ डेटा तो आज के जो जितने भी मतलब प्रैक्टिकल करेंगे इस डेटा के ऊपर ही करेंगे हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेरे पास ये सिटी है इसके अंदर कुछ डेटा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल रूल यहाँ पे हमने आपको ये चार स्टेप्स क्लियर करा देते हैं greater than less than between equal to और उसके पास के जो ऑप्शन है ये है टैक्स डेट कंटेन आज हम इसको क्लियर करते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे जैसे लिखता हूं इसके अंदर मेरिट तो इसको ये हाईलाइट कर देगा कलर वाला रूप देगा कुछ से हम इसके अंदर देखते हैं मेरिट तो ये देखिए इसके अंदर इसने कलर कर दिया एंटर मारेंगे तो इसके अंदर कलर आ गया ये हाईलाइट हो गया अब यहीं पे जाते हैं अब हम यहाँ पे जाके अपने हिसाब से और कुछ डिफरेंट तरह का कलर चाहिए तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे जैसी तो फिल कलर हमें करना है तो यहाँ पे हमने ले लेते हैं येलो कलर ले लेते हैं ओके करेंगे सॉरी ब्लू कलर तो ये ब्लू कलर आ जाएगा यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मेरिट तो ये देखिए ये ब्लू कलर में आ गया तो ये था हमारा पहला टॉपिक था इसका टैक्स डेट कंटेंट्स तो उसका उसके बाद जो अगला टॉपिक्स है तो चलते हैं एडेड अग्रिंग यहाँ पर आते हैं कुछ हम डेट ले लेते हैं ये हमारे पास कुछ डेट है हम उस पर हेडिंग करते हैं डेट हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा फॉन्ट साइज तो ये हमारे पास कुछ डेट है तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस डेट को और जाते हैं हम यहां पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर एडिट अकरिंग अकरिंग पे आएंगे डेट अकरिंग पे आएंगे तो यहां पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो यहाँ पे जैसे है टुडे जैसे जो आज की डेट है उसको हमें हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे टूडे पर तो ये आज के डेट आज क्या है थर्सडे जून है जून का महीना और 2018 तो ये इस तरह से इसने डेट रिटर्न कर दी हाईलाइट कर दी इसने अगर हमें देखना है इसके अंदर यस्टरडे ओके करेंगे देखते हैं देखिए यस्टरडे की जो डेट है ये इसने दिखा दी आज क्या है थर्सडे कल क्या था वेनजडे और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे कि डेटा को सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करके इसका जो स्टेप है सेलेक्ट करेंगे डेटा को उसके बाद हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर फिर डेट अगरिंग में जाएंगे और इसके बाद देखते हैं येस्टरडे होगा टूडे होगा टुमारो देखना हमें टुमारो टुमारो इसने सेलेक्ट कर दिया कल आने वाली जो डेट है उसके बारे में इसने बता दिया कल फ्राइडे उसको हाईलाइट कर दिया in the last seven days last seven days के जो डेट्स उनको देखो हाईलाइट कर देगा यार थर्सडे उससे पहले क्या था Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे फिर से और एडिट अकरिंग पे जाएंगे उसके बाद ये येस्टरडे था sorry in the last seven days जो लास्ट के जो सेवन डेज थे उसको हाईलाइट कर दिया अब ये लास्ट वीक हमें देखना लास्ट वीक लास्ट वीक उसको हाईलाइट करके दिखाया हुआ ये ये देखिए ये लास्ट वीक है उसको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है लास्ट वीक को इसने हाईलाइट करके दिखाया कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे लास्ट डेटा को लिंक पे जाएंगे लास्ट वीक जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं देखते क्या होता है देखिए लास्ट वीक जो हमारा गया उसको इसने हाईलाइट करके दिखा दिया Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday तो इसने शो कर दिया यहाँ पे दिखा दिया यहाँ पे कंट्रोल तो जेड करते हैं उसके बाद फिर से जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में फिर से डेटा करेंगे में जाएंगे इसके अंदर और भी ऑप्शन है दिस वीक इस वीक के बारे में बताया भाई Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday तो ये ये वीक है इसके बारे में बताएगा और उसके बाद हम फिर से जाएंगे डेटा क्रीम पर और उसके बाद इसके अंदर अगला स्टेप्स जो है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक्स जो होगा उसके उसको हाईलाइट कर देगा जो आने वाला जो नेक्स्ट वीक्स होगा उसको हाईलाइट कर देगा फिर से कंट्रोल सेट करते हैं और फिर से देखते हैं इसमें क्या होगा लास्ट मंथ लास्ट मंथ इसमें दे नहीं रखा सब जुलाई जून जून दे रखा तो इसमें इसको इसमें दिखा नहीं रखा फिर से जाएंगे इसके अंदर दिस मंथ तब ये इस मंथ दिस मंथ मतलब इस मंथ की बात हो रही है तो ये पूरा पूरा इसको हाईलाइट कर देगा जून की बात हो रही है कंट्रोल जेड कर देता हूं इसको फिर से जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर अब की बार देखता हूं इसको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है नेक्स्ट मंथ में जुलाई जुलाई में आ रहा है ये डेट तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया संडे आ रहा है तो जुलाई में इसने इसको हाईलाइट कर दिया तो चलिए तो ये जो टॉपिक था हमारा डेट अकरिंग का ये आपको क्लियर हो चुका होगा डेट अकरिंग वाला ऑप्शन तो अब चलते हैं अगला जो टॉपिक है इसके अंदर अब हमें देखना है इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नेम वाली ये कॉलम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आते हैं वहां पे देखते हैं इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू कौन कौन सी है जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट्स वैल्यू को तो ये दिखा देगा यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू है जैसे मैं यहां से हटा देता हूँ लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है परवीन और परवीन कुमार बाकी जो है सब डुप्लीकेट वैल्यू है ये सब रिपीट हो रही हैं जितनी हाईलाइट वैल्यू है ये रिपीट हो रही है इसलिए डुप्लीकेट्स वैल्यू तो डुप्लीकेट्स वैल्यू इस तरह से भी हमें निकालनी है तो हाईलाइट करके निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक्स पर ये सब हो चुका है अगला जो टॉपिक्स है टॉप और बॉटम रूल टॉप और बॉटम रूल अभी जो अमाउंट है इसको हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम देखते हैं इसके अंदर टॉप टेन जो टॉप टेन आइटम है उसको ये हाईलाइट कर देगा हम टॉप टेन की जगह टॉप फाइव देखते हैं तो इसको भी हाईलाइट कर देगा देखिए टॉप फाइव जिसका नंबर है इसको हाईलाइट करके दिखा रहा है आठ हजार पचास हजार छह हजार पंद्रह हजार ये सबको हाईलाइट करके दिखा रहा है अगर हम यहाँ पे बीस हजार कर देते हैं तो अब टॉप फाइव वैल्यू हो जाएंगे अगर हम यहाँ कर देते हैं क्लब तो ये देखिए तो ये टॉप फाइव वैल्यू हो गई ये हो गई ओके फिर से जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जाएंगे उसके बाद ये टॉप टेन परसेंटेज अब हम इसको थर्टी परसेंट भी कर सकते हैं तो ये देखिए किस तरह से दिखा रहा है हाईलाइट करके और बढ़ाना फोर्टी परसेंट कर सकते हैं तो जितना आप चाहो उतना कर सकते हो हाईलाइट करके देखना चाहो तो इस तरह से देख सकते हो कंट्रोल जेड करेंगे ऐसी बॉटम की बॉटम के अंदर जो सबसे नीचे की जो वैल्यू है उसको हमें देखना तो देख सकता हूँ टॉप फाइव को ही देखते हैं अगर हम यहाँ पे फाइव करते हैं तो इसको हाईलाइट कर देगा देखिए अगर हम फाइव करेंगे तो इसको हाईलाइट कर देंगे इट मीन्स ये नीचे की जो बॉटम की जो वैल्यू है टॉप फाइव की उसको ये उठाकर शो करा रहा है यहाँ पे बॉटम की परसेंटेज है टेन परसेंट तो उसको भी दिखाते हुए इस तरह से ही लिखानी फाइव है फाइव परसेंट में थर्टी परसेंट दिखाएगा देखिए फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये एवरेज अबव एवरेज के लिए ये बिलो एवरेज के लिए है देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू की उसको दिखा रहा है ये हाईलाइट करके उसका एवरेज दिखा रहा है और ये अगर बॉटम में देखना तो बिलो करके चलेंगे अगर हम यहाँ पे करते हैं ना टेन तो इसको भी हाईलाइट कर देगा तरह से हो पाइए ये हो चुका हमारे स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं उसके बाद जाते हैं डेटा बार के अंदर डेटा बार के अंदर हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं एक आ रहा है ग्रेडियंट फिल एक आ रहा है सॉलिड फिल तो हम देखते हैं ग्रेडियंट फील्ड में तो जैसे हम जाएंगे ग्रेडियंट फील्ड में जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ग्रेडियंट आ गई जिस पर जितना अमाउंट है उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेडियंट आ चुकी है मतलब एक बार डेटा बार नहीं होता तो उस तरह से ये बार बन के आ चुके हैं जैसे यहाँ पर हम अमाउंट बढ़ाते हैं तो वन थाउजेंड कर देते हैं तो यहाँ पर जो इसका ये जो जो बार है ये बढ़ जाएगा अगर हम इसको बढ़ देते हैं बीस हजार तो इसका जो बार है ये देखिए किस तरह से बढ़ चुका है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जिस तरह का कलर चाहिए आप उस तरह का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पे ऑरेंज है लाइट ब्लू डेटा बार है और पर्पल डेटा वार है तो इस तरह से अलग अलग तरह के डेटा वार है और सॉलिड डेटा वार में जाएंगे तो यहाँ पे एक सिंपल कलर दिखाएगा तो ब्लू डेटा बार आ गया ये और ये हमारा रेड डेटा बार तो ये देखिए किस तरह से आ रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा था करता ना हमने अमाउंट ज़्यादा सा कर दिया देखिए पूरा इसको इसको इसने हाईलाइट कर दिया तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में अगली क्लास में जो बच्चे कुछ हमारे जो कंडीशनल फॉर्मिंग के टिंग के जो स्टेप्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास को मिस कर दिया जिया है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए उसमें लॉजिकल फंक्शन के कुछ क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़े से बड़े और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद